啊，今天是十月二十六，哦，刚过十二点又四十分，哦，刚打开游戏，昨天存了一些体力计没有打完，我就是故意要来刷这个水月，哦，建议的修炼还没有打，第一次打，那他的成就，哦，他奖励呢有三个金钻未知各一个，都是要看积分，啊，都是要看积分，所以。 很单纯呐，就把它打过而已。那关卡介绍有提到，每次挑战机会战败只有一次使用使用时复活机会，然后他会收到消除能量束缚，消除能量束缚什么意思？哎，我们来看看，嗯，一样啦，就水天津吗？ 这个是剑道之花金，我们来打打看，看会怎么样？呃，第一回合是减攻击、减回复，三到五回，OK。所以整个游戏有八回合，前面大概没有什么悬念了。 就是就拉吧，记得这个水天金这个系列啊，天金的系列，就算没有掉水珠，还是要维持有一种颜色是四颗相连的哦，这样掉下来的水珠会比较多哦，不要只拉三颗啊，拉到四颗会比较比较稳。如果有都有拉到四颗的话，水珠应该是不会断。 强制额外造成强制伤害，呃，无视减伤，扣百分之四十。OK，这神魔之塔曾经有过，这应该没什么好怕，不要让他有攻击的机会就好。好，要凑四颗，好，尽量做一个水的全攻，火四颗，水全攻。 水泉攻、再拳攻、臭师科，基本上应该是秒。哦，因为有受到这个减攻击百分之三十，大概这个倍率算拉的还算蛮正常的。 那第三关是，这应该是肥料关了。之前那个保罗也是啊。第三关就是出这个巨灵，啊，凑四个，凑四个啊，做一个全攻，啊，凑五个，五个风。 好，底 buff 要消失了。好，接下来就是等后半部啊，后半部应该会稍微难一点。十五圈，OK，好，就认真拉，不要断掉，尽量抽到四颗。全攻，全攻可以加伤害。 队长机的伤害，做全攻，全攻做满三次就是三倍，十颗，OK，应该没问题了。虽然水打雷是只有一半，但是应该也是秒。金石连击盾。 哦，越多精精华石越多次，最多三次。完结之后必须有银 o k 这里还好，银不难，凑四颗，四颗，全攻，四颗，全攻，四颗。 全功，全功，有刚好有一个赢，这赢应该不难了。把他杀死，他就没有没有机会什么反攻进那个进化盾了。打再多次，你没机会打，还是连次嘛，连过去就对了。越挫越勇，这个是吸啊，不用管啊，这连啊。 伤害过，就是完全没有悬念，啊，要凑四颗，拉的有点烂，凑四颗。 打的有点烂，线还短了。OK，这呃倒数第二关，嗯，九水盾八炼石化是三货？每八次消除一个石化元素，我且防御是四十二万。这个是八次消除一个石化。OK，这是这个关卡的重点。 八是消除剂，还是八？应该是八 combo，就有一个石化。OK，我怎么觉得这关好像有点难？如果是石化攻击的话，也许可以考虑尝试使用黑道当队长，会不错。不过我们都是攻击派的，不防御的，跟他拼。在前八个 combo。 把券拉高，那之后掉了我也不怕。他八个才八个券，八个 combo 才掉才掉两颗嘛，对不对？所以这那两颗之间我还有很多的空间。名号应该是造年。 OK，简单没悬念，这只是金而已啊，到时候转跟位置一定更更难。攻防增幅消除剂，OK，所以每用一次消除剂，攻击跟防御就提升。好的，来来来来来，全开了哈，嗯。 拉的没有很顺，还少一个 fever，但是筋应该还是没问题。OK，大概就是这样的。其中有一个重点就是倒数第二关八个 combo 掉两个石化，我想战还有莫西的时候应该会再强化，它的力道会再更强化，防御可能会再更高。晚一点的话可以带一个雷蝙琥破防，会比较稳。